maju bisa nggak kira-kira salah salah mas simpang lima ntar ya simpang lima nih aja ya. selamat malam Besti silakan kirim atensinya jangan lupa like comment subscribe Ya, channel siapa Duda Araban dan juga channel Panco Febrianto ya kami berdua akan melakukan kolaborasi bareng-bareng ya iya dong oh, kita harus kolaborasi bareng-bareng ya walaupun ya walaupun suara kita ambil-ambil gimana yang penting gobang bareng ya di malam apa ini malam minggu ya malam minggu oke dipersilahkan yang mau sawer kantongnya dipertebal ya iya. walaupun suaranya agak mm, kemersak-kemersak gimana gitu kita ya? mau menyumbangkan lagu jadi bisa bos lagu-lagu yang bener kita sumbang okay. Okay. sudah harapan ya bisa ya oh tidak ya bisa saya harus bisa dong mas tidak kita coba oke ya, Bismillahirrahmanirrahim kita koploin udah Buceng warung lunas aku oh. udah buat sahabat dan ini iklannya gimana intronya terus panjang malam ini HE HE iya. Coba cukup sepi Kita apa dokter dia nggak bisa nyanyi cuma ya walaupun suaranya ambil bisa Di channel turu. Bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Rasulullah wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma Bismillahirrahmanirrahim Uzur juga alama amara wa bihi min insati bil ma'ruf wa tasrihin bil asadin kama qala Allah taala wa asiruhunna bil ma'ruf ya arif prayugo saya nikahkan dan saya kawinkan pantri widyati pinta binti sadijo untuk menjadi istri Arif Prayogo bin Ali Sodikin yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan dengan mas kawin berupa uang 550 ribu rupiah telah dibayarkan tunai saya terima nikah dan kawinnya Pandri Widiatin binti Bapak Satijo untuk menjadi istri dan jodoh saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Alhamdulillahirrahmanirrahim gendeng leren pegak kok golek apa ha? Ah? tanganku ini lagi ya onze eh abot sanggane melaku ngulon orang kali apa kuen yang gonku aja dilendoti apa ah, gonku dikeroyok masa kata nih Oh, ngane su su eh disana aku takon jenenganmu sapa arep mari ngendi gak apa kepengin ngerti temenan ya jenengane nyungke jakarta juru mertane aku tutus nampan jenenge bapak ali sodikin sekang kedung dati bapak dapur bali gak tahu oh iya timas kebenaran angger kowe diutus karo pandhone Bapak Ali Sodikin, aku lagi dadi dutane Bapak Satijo. Gumel wetan karang bedas supaya metu bubak awake kaki pengantin kelawan ini pengantin kang digawa saka desa Kedung Jati saka ngarsane Bapak Ali Sodikin utuki bro mesti ya ana bedane Cornelia. Oh, Kebenaran. Saiki aku ketemu karo kowe, kowe sing gak mau tufane bopo Ali Sodikin barang ge mau tak jajan tuh karo Fata, ketemu karo Fata. Ketemu karo Fata, utusane bopo Ali Sodikin karo Fata. Kok aku aku aku adimu apa? Ora apa, ngene lah. Loh, nang lu kaget. Iya. Eh, eh. halo ya. oke aku tak ngomong sing sedek Ki sing pada mundur nyong panas banget oh, yang tak cinta karo game mongko anu direbut ora tak gabali ngono ora tapi kangku dudu sejak nah ngene carane ke Ai piye bukti mata mati. mata mati mata mati. Oke, aku tak cerita. Cinta dulu. rungokno kuping iya tak rungokno aku iki dadi tutane panjenengane Pak iso dikit ya kon nganterna pun bakalan ini penganten ini penganten mari desa gombol wetan ya ya gombol karang mendang iya. bapak satijo iya iku ngerti ngerti nyong kan kedunggat iki mangkat wingi anu mlaku Alah-alah kok ini bilang, alah-alah gue sebutin nangkene aku dan bingung banget, ya aku lagi nangkene Dia itu nang perapatan, barang-barang kau nulungi takon Eh bang, masuk mati bunti, bapak beragabrak Gue malah ngerebutar gue Cakarosan, iya Aku utusannya Bopo Satijo apa temenan temenan supaya metu buka awake kaki penganten kelawan ini penganten sing digawa sakantep bunjang pi arep digawa karang bedak aku tuh sampe wong karang bedak mulane sewis aku ketemu karo kowe barangnya tak jalu aturaken karo Pak Sati Jokar lu cilaka bangke oh cilaka ya aku janji kalau panjenengan Pak Ali so bikin ana lagi bugel digawa ana antarna mongko anggil tekanane kok tekoi hadiah kae kowe Hadiah apa nomor gongkong wis nomor hongkong lah pandiku oke ora usah mikir nang nomor. Wong nomor kan kudu pinter matematika. Matematika kan pinter apa? Kok lu ngerti kon? Apa? Blabur nomor. Kok nomor wingi. Iya. Ya sing metu. Wong pinter matematika ngerti nomor. Nomornya ora ge, koma iki nomor akeh banget tangganan. Ah iya. Mahir pinter matematika pinter ngitung-ngitung gue nyong iya pinter matematika sarjana tahu iya iya pinter matematika kecil sedikit tapi lanjak keduburan Orang tambahan ya. tambahan pokoknya iya, iya iya kecil pitik loro pitik iya pitik kanjang iya senek iya yang ngerti ditambah sih, dari pira pitik loro ditambah sekadar batik iya ditambah siji dan dipira anggar pitik loro ditambah siji so nangkul mana pra oh pokoknya jimpen ditambah siji pitik loro ditambah siji telu tau iya go lalu bocok ini kan paling bengerti wong pitik loro ditambah siji dan dinyat telu eh, orang telu dan dinyat tong goblok <laughs> dene goblok dadine tong. nah ya orang dadine tong. Nentong pitiknya loro, iya, ditambahin siji, iya, tambahin Terus dadi pitu itu ya garangan kabian dan loro tong. Aku ora ngandel barang tambahan anak. Bisane garang. Garangannya di situ tahu. Ya udahlah ya. Kadir. Eh, non yang kalian anu perkalian teyeng pimpinan pimpinan untuk tekan ngendi ngono iya. iya. iya, ki ya. Iya. Teyeng. Malah ngerti jeneng. Iya. Gus guru pun Iya harus sekolah. Iya. agar sangat ping Aduh pira? Aduh, dipojajak sulaya. sangat Sangapin sangat sangapin. Iya. Bolulas. Bolulas. Iya. Ku ya salah kan betul. sangat pindo kan orang gula kira patang ibu ya sangat pindo gue sangat sengong kan kok. Lah, ketemenan. Lah wong sak ngapi nggo ya nggo ndudak. Mulane nek pengen menang togen ku kudu pinter rumus. Sak ngapi nggo ora gondas ning sana. Bisane sana anggere gondas sangkane pira karo pira. Sangkane siji karo gondu, iki karo gondu pira. Sana. Ya. Weh. Weh rumus sampe pengen menang togen. Iya. Sak ngapi telu pira? sama tulikul lah ya sama sama tergebuk oh, iya. ya sama bisa sama bisane sama pitiriku rangkane pira karo rangkane lorong kalau pintu lorong kalau pintu pira ya sama iya. kan bukan bareng karo bendang kan ya, bareng aku bagi mantune cadok <laughs> alah pinter kok pinter bendang mundar aku seneng mari kowe. Iya, saya sayang keluarga. aku krungu sekang pengandikane kesepuan. Ye, gel. Kowe ndasi ambur bojo seneng mangan ake ya kudu seneng mari bijune. Lah kowe seneng mari tandro bareng. Sing. mari ke Cina nah, jarang berjodoh seneng mangan anaknya aku bisa nularin biyungan iya kayak gue tapi kan lu gue dong kan seneng maring anaknya eh, kudu mempergantikan karo wong tuane berbakti karo wong tuane kalau pokoknya yo kabeh seneng di rangkame oh berarti lo orang aduh orang ya tiktok lo ini gue mana ini gue mana ini gue mana kali gue gede ini ya ya tak ngomongin umpetan ya kan? Bimbingan pinter. Ya. Sini Esi eh, Tambar, Esi ah, Tambar, angger tanya mau tak aktif ya, Rika pinter main toge. Iya ya, iya, iya, iya. iya, iya. Tambar maning ya, pakwan telu tambah tahu berontak loro anak dia. Pakwan dia, pakwan telu tambah tahu berontak loro anak dia. Lima, lima, lima. Goblok, goblok. Pakwannya dia telu tahu loro lima goblok ora lima ora bisa ora lima ora di ora lima orang lah lima ngebu lima ngebu bisa lima ngebu dan bangun bengi nyong tes gue mari boleh cukup kebelah mas cukup bakwan teluk kalau mundur lo birak lima ngebu dah gue Wala karduni. Cukup. di nangan di telung loro lima ngebu. Regane goblok Ini anu, anu, anu, anu gitu. nah, iya, mari cukup orang tak perlu kan. Ini nama cendang. Anu lupa. Anu anu kayaknya kalau saya sebutkan bila namanya tahu begitu. Ya tapi nyongan lah tak perlu kan. Mari cukup orang takuan telu karo mendoan loro regane sepiye ora kaya nyong takone takone mendoan telu eh takuan telu mendoan loro pira iki dimangewu jek kowe nyong langsung gerbang ya Ana rambut pandhe iki ora dulu nyembene kae. Bene blek dibuka nang bojomu dalu wong ndak sakal ora siku. Kene buka nang iki. Pendewek kene buka pendewek. Jin jin jin jin. Ora apa. Ayo kan kafe udah ku ar urun udah ku ar urun lah gara ngerti maring anak tetap omong gitu nunggang bukul ben cepet tangi ku ah, ora karo tak ora karo karo sikil tangi kiri mesti tangi salah kowe apa eh si unik si bensin bakar gimana ngomongin tangi kiri tangi kiri banyaknya kok udah tinggi banget dong mungkin kayak wong nyanyi nyanyi wong kedung dati pada pengalaman banget nari budaya Aiger, kan jadi ketone sore pada ayo deh sore lagi ini jadi lagi deh cara beda dia buka cara terjadi ini ya kami kok cocok kan apa berbeda jadi sore ini apa berbeda pada kayak gue apa tunggalnya lebih bingung ya tuh Utuh, pesan utuh. Lah, pokoknya kan malam bedak kan bene pirang dina wis rabu. dulu apa kuwi sombong? Rabu. Kalau aku disarang orang aku, tapi kan biasa nggak dulu kan ketemu kan dulu anak aro apa aro apa itu ya tapi nggak nyong ketemu kami rasanya jelek munyel munyel kok apa ya jelek ya punya munyel yang dulu dulu lah jelek orang muta loh ya ya duit <laughs> kayak rezeki anak soleh rong puluh buka kalau jangan yakin yakin nanti apa ngapain pilih kasih tanggamu kok mau begara kali di sana ya ya mana mesti ton aja jadi babu nama apa harapan bocahku jadi bajingan lo lah takon dari bocah sing sing mending. Apa? Ya kok bajing temenan. Ki <laughs> iya, kok ono garang nek garang kena garang ambuna pedang bablasan. Korban <laughs> ora ah. Iya. Masih teh kemudian. Kowe diutus karo Bapak Ali Sopikin. Iya. Aku diutus karo Bapak Sapijo. Iya. Sampai saya ketemu setengah dalan barang ki mau tak jaluk tak aturan tempat Sapijo. Sing aso. Aku ketone sese mari kowe mandan percaya. Iya. Ning, dia naninge. barang semene iki ke mayoritas sing akeh sekang bring sing akeh. Tapi senajane iki bring ya bring ya bring ya bring bring jenengane sejen. Jadi, ya anggar pan bisa njaluk barang iki ora bakal tekan. Tapi aku dhek udangan kubono ya kubangan anggar ah. kue bisa becah anane barang iye iya cici dibecah kabe iya iya apa kiapa kiapa gunane apa iya angka cici cici angka lorone aku lagi dipercaya korban dari bapak Ari Sodikin iya kaya putra jalan lagi di jam nah putranya Mas Arif Mas Arif matu apa anu barang bapak butuh ya jane buntil karo buntil buntil karo ah, buntil karo buntil karo iki begalan iki arep bosarat didudukna mari ngene Pak Satijo arep bosarat iki begalan supaya pengantin lanang awake dhewe selamat tekan dunya akhirat ta eh, tau iya iya begal piye cici hmm? bisa baca anak anane piye iya nomor loro nek tulung pengantin kali sing ganteng karo si cantik iya ngerti sehingga kalau sakit kok tulung lah, lasar monggo slender ya karbo manggo pelong ya karbo ini aja masih sinir sinir gajil apa gunanya di wira gajil wira suara naik kuku bisik lah izin-izin lah kalau usah pamer ah, mau betul lah mangkal ya bos <laughs> aku tak bener ya cinta ya jangan rosak ya Pak Satijo, Pak Ani bikin esik eh, ngeluri mari adat kelawan budaya. Eh, menawa anak paitai, anak terkaya. Ya panten lu jareng poro sepuh, angin dua anak barok, jodot oli buntil di salah tipi jalan. Buntil karo buntil di salah tipi jalan. Barok karo barok ya di salah tipi bagi si Sebabnya kura di salah tipi gue, anak suwi setan jing ngamuk. Oh iya, tuh benar. Setan ngamuk. aku pernah anggar gawe kendala sama kayong malu jadi jalan ini tapi ini diselamatin kan cantik kalau ganteng insya Allah insya Allah kabe mau sih mau bulan kan ini gustang bakun jangan tak berusaha gak usah kowe bawa bubah awak Ya bubah setan tembung buka ah, awak kowe tua iya iya iya berarti kowe dong pintu pintu turing wong tua lu mantar kawanmu abrak-abrak berjamane wong wadon iya dan tinggir wong begalan cara iya ini tau siah masih deh agar tahu si kiai lumantar hadis Al-Quran ya agar tahu si kiai pun begawan kemudian kawan si begawan dipencah ya cara itu sangune pengantin sak loro iya pitutup pitutur mari pengantin sak loro ya jadi ya atau nanti di gabangan aja di ujok Baik semakin nubus kene baik Sing penting aku mending aja ngopi direbut sedulur ketika tunak Orang ada anak koyok dia Koyok-koyok Kene baik Wis sakan di sing kopi pecah. Kene kan kene sing ngambang gede ber kene sama iki. Gede ber Iya. Cara wong desa ngarani kuwi Ian. Apa wertine Ian? Ian kuwi berapa papat ya. Kiblat papat wetan kidul ulun kelawan lor. Iya. Tumrape penganten sak lorong kuwi karo Arif, yeah. sakwise umah-umah jodoh kuwi nyiblat patang perkara. Ya pertama nih. Siji nyibat maring Gusti Allah ngadepi karo Gusti Allah sungkem maring Gusti Allah menurut maring kepercayaan. Iya. Yeah. Angger wong iso gelem nglakoni salat di Sing nomor loro nyibat marang Rama Biyung marang marang Rama Biyung marang Rama sing wis tau ngerti jiwa raga Biyung sing tau kanggo pertapan sangangu dan 10 dinan. Iya pinter. Mulane wong tua ngomong angger kepengin urip mulya dunyane bekti maring Rama kepengin warga akhirate mati ya malah wahyu gak salah apa ramane mati kalau diwi dibendem ah. apa mau mati kok di sumang kau ya gue sing nomor loro sing nomor tendu iya yeah. mana mbah marang rama biyu mertua asli deh margane ramabyu merta wis ampe dana rasa urip nang alam dunya wis ampe pamulyan nang alam dunya penting dipeteni sing nomor 4 manembah marang guru margane nyong tayen nyong pinter marga pimbulane guru ya urip nang alam dunya terus anggere iyang jodone ilir ilir ki ngene bilir apa arsen dipasangin wis kudu ilir ilir apa berarti ilir setan tembung antarane Arif Marowi diajak pada lirwa akan kewajiban dan ini tanggung jawab dewek-dewek wong lanang dia tanggung apa? wong watun dia tanggung jawab iya tanggung jawab dia wong lanang mas Arif iya wisen bojok gue tanggung jawab dia kita karo sekolah dong kamu bener angger bocah sekolah sakwise ujian nambah ijazah ora bayar SPP iya ning angger wong bojo sakwise nikahan dari bayar SPP iya apa berdine SPP nya wong rumah tangga sing arep dipikul nang arep SPP ku ya iya sandang pangan papan oh iya iya iya yang gue dong butuh yang gue penting untuk sandang pangan papan gue tanggung jawab berarti gue cuma di keluarga gue gue pangan esi nangi esi nangi ini esi nangi ini kita kan lewat iya Kan penting dengan tim penting ah. dia minta ibu. Kau waktu kadang kalau pegawai nanora abot nangi abot. iya iya saya pikir berpegantung wadon anak paribasan tanggung jawab wong wadon tanggung jawab bidi iya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami ngerti kadang kalau mau wadon ya jamaah iya. esok mustangi bapak esok uru iya wong tadi wis ubah umbah masak nyapuk memang sekali gue ya. si turu ramane si turu iya, iya. tapi ngger bengi iya kadang kawan ibune wis turu karo anake jam 10 es di dubreng ramane dubreng mama mamake ki sedih oh yo ngerti apa ketangkep iya kus kus kus kus di gue banget antum tuh gak kopi kok kayak kopi antum gak kopi kok kita ya ya iya ya ya terus ini ya apa gitu apa tanpa apa sekan tembung nata lampa nata lampa widi arif sakwise sampai sakwise ijaban dari nata lampa sing wingi kadang kala iya ya rezeki enak soleh Nah, yang keliru yo ngomongan di sana pada orang bel. Kaya bocang anu bongan di cincet dah saya kaya. Ya game wonten sing tak cede putol balita sungguh diambungan tentang kula ben bocah jadi soleh Pak. Mangga. Aku ten niki. <laughs> <laughs> ya tambah ya nata lampah ya werdine ya widi taro arif ya tapi saya umah-umah jodohan kudune saling menghargai artine artine eh, ya. angger widi ningi arep lumah ora pamit mari mama eh ya mari bapak ya si kiwo mesti bojo arep lumah dia pamit mari mas arif ya pamit ya ya aku mari mari ya ya ya ibu nanti dan nyari ibu ya Aris ya kali gue garap mari nanti ya pamit mari Widi eh. ya ah ah iya eh, kawan ya ya lu bisa pikirin nyonya kayak kayak lembar mana eh eh, eh? <laughs> mana <laughs> gitu. ah, ah, oh, ah, dan jangan kan nyok gede gue garap eh eh nah itu kan udah baik lah kenapa ya terus ya terus ke ke ke ke ke ceting ceting ceting sekarang tembung cetak cetane cetak cetak belakotan terus terang jujur lah wong rumah tangga kudu saling terbuka maksudnya anggar kaya arif iya atau sejengkau di sejuta ya tidak akan di sejuta ya ruang anak kus ruang nah, ya. terus, terus? daya nah, terbuka belum waktu dari manajemen keluarga ya. ya. aja udah anak duit diundang aja kaya kampung ke anak duit lama itu terbuka kudunya mau mau diwin aku mau bikin bagiannya kalau tengah juta bilang kan aku jujur baik mau paten itu pengedengan udah udah pengecut loh untuk rasa-rasa angker sulaya ya terus meneh mulane nggak cara mung gumen ngarani ya mung waktune pedaringan Oh, ada bocor ada bocor cara aku kemien ya mungkin jam bulangan mau kemien mau kemien mau mangan bebas sama aturannya aturannya kira tapi cara manganan go urip urip aja urip pengu mangan Oh, iya, iya. agar mangan goreng urip iya. oh dia sejuta ya paling dipangan satu goreng urip sih iya, iya iya iya pintu kan kayak gue ya? iya iya agar urip gue mangan oleh saya buntong saya burung saya buntong rong saya sejuta tong sejuta gue mangan gue mangan agar mangan yang urip Angger mangane gue nyari gue udah dipangan setitik liane disimpan pengemuti dong esuk. Lho iki kan gue. Ya. mangan yang urip apa? Nang urip sepitak tangan pintu lah. Ya. Iya, iya. Blok suwe. Ya, ki ki ki. Teh, sing blek itu nang sing wong nonton ki apa ki? Sing titi ki. Oh iya, iya. Gue sodo. Apa artinya sodo? Sodo ki pengguangan runta. Eh aja saya. Runta itu ge. Aja goblok. Iya, iya, iya. Oh, pengguangan runta. Wadah runta. Ki gambarane wong tua. Wong tua. antara Pak Sodikin, Pak Satijo itu ibaratnya kaya sodo yeah. dan dia anak amis bajing kecut lebih tapi dikutuk di laut sedikit contoh dan dicerai erah ngasihane anak kuwi kudune dicar kali dibenahi ya makane ni sanemke wong tebri banget apa sih jam papa jam masak ya iya nak anak mantu pon nak ini jam turung tangi ya dikemuni sisan ora kaya wong kaya wong dasar anggir busana ya dasar wong setiani luar biasa cara kasarnya dharma luar biasa cedak cermak cermer bukan gitu ya apa kadang kalau mampu mari gue juga apa penting demi tiba ini tiba beras tiba beras jadi tiba duit masa di logo barangnya juga kan mau tidak orang kayak gue tiba beras tiba beras demi tiba ini tiba duit tiba ini orang kacang tempe ini berarti kan tapi nyuyak mau ya tempe kawat itu nanggung gue tak pangan tempe nesa nomor orang cengengesan lah begal-begalan gak wanita. Oh barang kami sih aneh pak bos dong. Pak aku begumun yang begini di kalian mau turun jati nong andel. Begini bang ini kan apa RT uang barang kami kau nganti sepuluh. Ini iya bu bingung nakan orang agar maringana orang anak si gotak kan iya orang maringana nggak ketemu isi. Ini kayak debu isi. Dah kau nggak pulang kerja kali pulang. kok buat jiwan bang kok nah ini kan ide bisnisnya mantap kok kok kok ya sedo pajak iya sedo iya ada pada bengkaro si Arif pada nanggene kok Arif urung pinter macul urung pinter apa lah ya gue jadi kandang-kandang tangga nih wak lara-lara menusan dirobat ini dinyerteni wong liat Ya iya. Di kampung ini direngkuh, dididik, kanti api, berganti bocah seminggu nanti. Ya iya. Gue nak angin-anginnya sih, harus nyomain kayak. Bos, aja, rumus, pokok, harif, rumus, asli. Sampai sama. Hah? Ya? Salah kita kok. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Kim iri arang-arang kanggo kaya bengkah disarang. Arang-arang kau. Iri-iri ke penyaringan penghargaan apa? Ngerti deh. Iya mas. Bok rumah tangga, bok ya. rumah rumah mesti ngembeng-ngembengnya anak selisih pendapat iya. itu pasti. Tapi iya. mulanya nggak anak selisih pendapat di diapit, disorang, disaring, mereka ketemu main, iya, ajak kabeh mau tegang, akhir widya gitu ya. ya kayak si Arif yang bombongi, akhir Arif lagi nesu si Widi bombongi. hidungnya iya ini apa gajah gajahmu dia sorok sorok salah salah anggar jaman siki kue sorok iya anggar gemeknya dengan itu kudu sorok apa sorok jorok siapa anggar sorok kue orang ngerti artinya anggar jorok ngerti artinya apa anggar jorok pakitar jombok kaperok Lebek iya, isi salamane sorok. Jorok apa? Aki tarjo buka kero. Eh, rokok sapa? Rokok ya ya ya ya ya ya. iya. Rokok kes buka piye ngono. ya, Iya. iya. iya. Sorok. ya. wong urip nang alam padang nang alam padang bae terutama pengandes sekolah ya aja seneng cara corak mari duwe ing liya bae Siki ana pertembungan sedumuk batuk senyari bumi Ke tembungnya kunak tapi jangan ngejelentak nasi Ikan ini arti apa? Sedumuk batuk Iya Iya anger kowe bojo iya kowe diulai tanggane kendak ya kowe aja seneng ulai bojone tanggane lho kenak Gus lho iya iya kepriwe piki kowe anger te bojo oh. diulai wong liya sak dirimu ya jangan mulai wong dia mbok dirine wong dia sakit sakit gampang kepriwe jarkoni bisa belajar ora iso nglakoni alah dan ya, ya, ya. anak-anak ketemu bocah kok ngomong banget songor luraine sih siapa cangkem senyari bumi ku ngerti ya senyari bumi urung ngerti anggar parane dokna senyari bumi ki pertine iya wong duwe tanah tanah wong duwe tanah anggar kowe duwe tanah batiane dicorong tanggane wis dibeda ta gila mesti kadang kala di musim pabu kadang kala cocok mutu anu cocok cocok cocok mudane aja nyorok duweke tanah mantep ge yo mantep banget tujuh no bisa ya nyora di tanah ini nah iya bener bener jadi pas bayi oh, ini oh jatah aku melasar dulur lanang aku tak jatah ya tapi pilih aku pengen eh. pilih aku pengen dulu mendari mesti tidak tidak Kemudian dulu mendari orang jelek ya, nyong mau tekaran karena mau ayu puji karena jono. Kali di jono di bareng bareng kok. Ada apa lah? Nggih. Nggih, sibur. Dong. Sibur, sibur apa sibur. Sibur bet sekang tembung Asia ada di abur-abur. Ketemuan dan yang iya. Asia ada di abur-abur. Dir-dir banget kok. Asia dilawur contoh, contoh. Segi Bidi karo Arif kan wis jodoh wis nikah wis resmi dadi seorang suami istri ya. Ya. Dadi Asia Pidi khusus nggo Arif, Asia Arif khusus nggo Bidi. tetep wae kasi pek. Coro kok bisa, kok bisa. Ya dadi prinsip loh ya. Hubungane dari prinsip kaya widi dari prinsip ora nana wong ganteng orang ora wong gagah terjawab nek arif. Oh iya iya iya. Ya arif ya kaya gue orang ora wong ngaju ora nampung cantik terjawabane si widi anggur loro dari prinsip harmonis luar mantep ketone kok. Kuwi nyanyi ya. Mamane kok kaya widi jane ora sulake tanggae. Widi. Lah enggak Widi lah. Apa Widi kalau kaya kan gara Widi dulu kok. Ah, kamu kan Widi dulu. Iya iya. iya, iya. Ya, ya, ya, kusan, iya. kusan ge apa kusan merdine? Tangane uh, wong tua, iya, kaki pijo, iya, kaki sodok. Iki Ini udah maring anak, iya. Jodong sepisan bae dadi Anak sih simbole kusan kawang tua sepisan bae. Dodon dunia akhirat. Nah, iya, iya. Tekan kakek-kakek ninen-ninen ini ini ini kaki aku pada pegatan oh iya, iya berarti dunia akhirat oh iya iya aja kakek kakek ini ini nenda iya berarti ya mutu lemotung, Lemodong tembung eh barang sih semurutuk murtuk kan cilik. Iya. Yang kita ngomong aku mau wong urip sing efisien. Oleh sewu ya jadi tong nasewu ngenggo iya. wong esu. Iya, ngenggo setitik. Iya iya. Iya iya. Ya irus. Ya Games sekang tembung pengantin sakeloren monggo kan bakal golek pangupah jiwa ya, ya sing lurus sing bener aja merupikan maring wong dia ya, ya. dan iya. nah, di sana kasar lho merugikan maring wong dia pada beda kasil kasil sing haram nah, yo iya, iya. ngumpani bocah ya orang bakal bocah pinter bocah bodoh mulane bocah dipani barang-barang sing halal gitu, ya. dipani barang haram bocah ratakan ya ya ya iya yang berjut ya ya G G G G G sapu sapu apa ber, sapu ada sada siji orang ada kekuatan tapi ger sada akeh bisa bisa kuwi dadi kekuatan iya. mulane wong pinter pada ngarani iya. sologane cakasane sing itu maring kebaikan anak tembungan Yang tembungan ini bersatu kita teguh bercerai hari lagi iya. untung mas dan kok priwe bersatu kita teguh bercerai kita untung dan mulanya dia keluarga yang kokoh kuat kudunya bersatu guyup rukun karo keluarga iya iya weh Wis tak pecah ya. Wis tak pecah. Sikit tak saranane kidungan, mung bar kidungan eling-eling gar ibu direpu to di. Ah, iya, ah, oh bener. Mangga dikidungaken bareng-bareng dereng diwoleh di masjid. makin dihitungaken pun sari rayu pupuh dandang muda ngono ta orang nak omah iki bismillahirrahmanirrahim nabi sun kawula badhe ngitung sari rayu kangge hamiliti utawi kangge datang teman dan kakung dalam putih kono pitu rumah sari wangi Thank you. puting ora jumbung babi lai kabe jin setan datang purun panaluan tanung tanwa dunia tomahan tirto malingat ato tanono ngarah berimami kuno tutupan sirno Bismillahirrahmanirrahim tulak para itu dandang sepewetan ojo nyuki dapat kita harus jabang bayi pengantus aklon si kita para kiblat wetan Bismillahirrahmanirrahim tulak para umum dandang sopi dulu ojo nyuki dapat semua harus pertan jabang bayi pengantus aklon si kita para kiblat kidul Bismillahirrahmanirrahim tulak para mengutung dandang sopi kulon ojo nyuki dapat semua marang super bayi bayi pengantus aklon si kita para kiblat kulon Bismillahirrahmanirrahim tulak para umum dandang sopi kulon ojo nyuki dapat semua harus pertan jabang bayi pengantus aklon si kita matlon ingkang tinilang kanthi seger lan walasipun robana hatina hidunya hasana wafil akhirat hasana wakina qina adzabannar malah qina adzabannar wa qina ada gini